洋葱，快告诉我了，你怎么用我温文尔雅的吃相来破解斗牛队的奔牛射球的？其实是这样的，根据我的观察，奔牛射球的特别之处，并非在于角度的刁钻，而是在于射球的力道。所以我叫战盾跳高，把双脚弯曲到胸前，形成神盾，以四十五度角斜向球门，用侧面改变球的轨道。也就是说，战盾让球随着它的角度旋转，这样一来既改变了方向，还减轻了球的威力。没错。 我们不用和他们的射门硬碰硬，还降低了受伤的可能性。当有东西向你撞过来的时候，不需要刻意抗衡，只要看准时机，再加少许外力，就可以令你脱险。这是什么意思呀？意思就是四两拨千斤，借力打力。看清楚球的轨迹，再决定怎么打走它。借什么力打什么力啊！反正我的胃口就是给力，那就是我的实力。说的没错。 意思就是利用战盾的身体改变足球的轨迹，然后鹰眼顺势将球推走，而不是硬接一个来势汹汹的射门。做得好啊，洋葱！哥哥，我做到了，我真的做到了。我要再努力一点，不会让赤足队的各位失望的。那个洋葱是什么人？竟然临场就破解了奔牛射球。他们用节拍对付我们的节拍时，就能看出赤足的临场反应很快。 既然能有这么出色的对手，我们更要全力以赴了。没错，所以我决定改变打法。啊，难道你想用那一我们不能再继续隐藏实力了。

现在就去奋斗，让世界看到英雄。来，咱们点亮心中，坚持就能成功。斗牛队，不要保留，立即强攻！斗牛之师。 牛队领先赤足队，仍然积极进攻。场上观众十分激动，他们向我们攻过来了。大家各就各位，准备防守。又是奔牛进攻，我们早就找到破解它的方法了。只要有洋葱在，管他什么牛呢，我们都不用怕了。他们明知道我们已经破解了奔牛进攻，还拿出来用，不会这么简单的。大家要小心。嗯，师傅说的没错，一定要小心，不可以轻敌。是。 只会用相同的阵势来糊弄人，黔驴技穷。无论是走位还是战阵，看上去都像是奔牛进攻，可是感觉却和之前的都不一样。高兴，小心啊！我们的斗牛阵势和音乐一样，每一次都可以有无穷的变化。上啊，斗牛队，奔牛狂奔，摇滚吧！ 哎呀，斗牛队竟然出现了新的阵势，扩音、贝斯和混合围着咆哮就这样跑来跑去，看似杂乱无章的走位，究竟是要做什么呢？扩音、贝斯和混合竟然在咆哮这个前锋周围不停的乱跑，到底会由谁射门啊？重点是，斗牛队的这个阵势，好像一群蛮牛在乱冲一样，一不留神就会被他们撞伤的。 斗牛变换了新阵势后，很快就将队伍推进到前场中间位置。不要自乱阵脚，无论什么阵势，都会有破绽的。是射门角度，他们这个阵势是想扰乱可见的射门角度。我们就用双守门员吧。洋葱，你的战盾不只是后卫，他还有守门员的技巧。这是一个从未出现过的位置，影子守门员。战盾要为影眼前面的位置做一道屏障，就是变相多加了一个守门员。这样一来。 不但可以多方位封锁射门的路线，还有机会反攻。什么？影子守门员？我是赤足队新的影子守门员，战盾，站在影眼前面做影子守门员。斗牛攻势凌厉，战盾挡在球门前，看来赤足是想做双重防守。所有蛮牛，准备射门吧！ 西班牙斗牛队射门了，这球的射门力量比之前的更大呀！战队上去啊！ 斗牛队改变了阵势，不过他们的奔牛乱射还是被赤足队的后背和守门员再一次合力接住。还好战盾在球门附近，要不然差点又让他们再进球了。呵呵，接下来要更加小心，他们会拼尽全力制造射门的机会。是，师傅，赤足果然不容小觑，羊族和战盾今天的表现真的很好。第一次使出奔牛乱射就被他们破解了。 士卒果然斗志昂扬，不要怕，这场比赛我们比较有优势。现在二比一，始终是我们出现的机会较高，已经挨到下半场，换歌，用奔牛狂奔拖延时间。 比赛进行到五十六分钟了，赤足仍然被压制。在奔牛狂奔之中，就算是赤足这些强队，也不可能这么容易抢到球。他们竟然拖延时间，这场即使平局，他们也可以出现。所以我们一定要赢。他们现在这招的基础，都是建立在节拍传球之上，我们就重新掌握他们的节拍。 节拍很难掌握，不能被他们牵着走了。乾隆、刘星，盯紧西班牙斗牛队。何能上去夹击贝斯，逼他们进攻啊！何能跑到贝斯身边，不过贝斯早一步传出足球，何能最终无功而返。我是不会让你们抢到球的。 何能追着斗牛队跑来跑去，前前后后跑遍全场，但是斗牛队仍然不断的传球，完全没有进攻的打算。一、二、三、四、一，何能上啊！全方位拦截。 全方位拦截，抢到了球，可惜消耗太大。转眼间，脚下的球又被斗牛队的贝斯抢了回去。何能，你怎么样？何能追着球跑来跑去会很吃力的，要想别的办法。他们看穿了我们的节奏，所以可以抢到球。不过现在看来，何能是他们的中场主力，只有他一个在跑，一定很累。很快。 赤足将不会再有优势了。全方位拦截。我想把核能换出，换极电上场。这种打法对核能来说太吃力了。 再继续下去的话，没有好处的。极电虽然有速度，但是现在是要抢球啊！我们现在有两个守门员，可以无后顾之忧的放弃中场，用三箭头阵势强攻。哦，极电、流星、乾隆一起抢球，我充满信心。咦，赤足的核能下场，换极电上场？呃。 <laughs> <laughs> 你的小旗电很受欢迎啊！你给我住口呀！乾隆和流星马上过半场，我要用三箭头来抢球。洋葱，紧守双手门眼的位置。好，三箭头抢球。赤足换急电上场之后，变换了新的阵势。乾隆、急电和流星都直接向斗牛冲了过去。他们会用什么方法抢攻呢？ 赤族竟然也变阵对抗，少了中场主力核能，我们更加不用怕。等他们一靠近，就施展狂牛碎步。 大家和何能一样，尝试掌握他们狂牛碎步四拍的盘球节奏。我们一到重拍就出手，我相信一定可以抢到球的。嗯。 赤足果然识破黄牛碎步，是每逢重拍就会把球弹高。各位，现在开始集中转位，在重拍就传球。 为什么他们节拍这么乱？高旭，其实你……嗯？啊？咆哮，回传给贝斯。赤足已经知道我们是用节拍来盘球和传球，但是刚才乾隆的表现，我可以肯定，是因为他们的领队高旭的节奏感不好。 才会出现这个问题，集中传给贝斯。啊，我是拍子盲，我不看你那么自信，他告诉你后，你连在球场上面的自信都没有了。嗯，既然他是拍子盲，不用传球了，直接盘球过半场。 直接越过了乾隆，没有传球。难道他们看穿了高迅的弱点？别怕，乾隆负责盯住他们的人，流星急电抢球，三个人一起上。其实，西班牙斗牛的阵型是四角形，只要乾隆随便盯紧一个，他们就会少一个人，只能左右传，我们抢球就容易多了。 可恶啊！我是拍子盲，看来还是帮不了大家的忙了。高迅，见到你这样，我连限量版的热狗都吃不下去了。唉，高迅，没关系的，谁都有缺点，千万别忘记，氏足队还有我们，只要取长补短，就可以战胜一切。高迅，放心的交给我们吧，大家，我知道怎么做了。乾隆，封锁贝斯前方。 在的贝斯只能传左右两边，有什么办法能够拦截他们呢？毛毛，让极电配合流星去阵势的中央，只要他们一起高速转动，受离心力的影响，两个人就会在高速之下分开，这样就能以最快的速度拦截到斗牛队四角形阵的左右两边。嗯。 我们看到流星和极电在斗牛的阵势里一起转动，他们究竟想要做什么呢？啊！贝斯，传给扩音。赤足的极电和流星一起转动，极电借力向扩音的方向冲去，就这样拦截到了扩音。 并顺利的抢到了球，啊！赤足竟然可以这样抢到球，我们绝对不可以让他们反击成功。赤足的潜龙、极电和流星离得非常近，破音和贝斯都跑过去围住他们，在斗牛的禁区前，赤足究竟能不能成功射门呢？我们赤足打的是团队精神，只要有队友的配合，什么弱点都可以克服。 西班牙斗牛，别想抢到这个球！流星给乾隆，赤足准备进攻。不过乾隆接到球后，居然向后方跑去。快上！快上！乾隆，高旭是最大的漏洞，不要放过这个大好的机会。盯紧乾隆，他是进攻主力，不可以让他长时间控球。 乾隆竟然是三战图的诱饵，啊啊！真是出人意料，乾隆竟然把球又重新传回给极电和流星，双人双子星射球。 赤足队出其不意，双人射门大破斗牛队球门。六十一分钟，二比二，赤足队追平斗牛队。师傅和高迅好厉害，双球门和双守门员，一攻一守都超级棒啊！全靠大家配合的天衣无缝啊！ <laughs> 全靠你看穿他们的拍子，我们才能抢到球啊！不过，我觉得高迅做的更好，竟然反过来利用自己的弱点。 去引诱斗牛队的防守球员，流星和极电才可以射出这个双子星射球。进攻果然是高训的强项，啊！还是那句，全靠大家配合的天衣无缝。只要取长补短，就可以战胜一切。 <laughs> 我竟然激励了赤足队的士气，原来这就是团体精神。无论是我还是高迅，都可以战胜。虽然我只是一个后辈，但我站在这里，我就是赤足队的一员。 正是一个影子守门员。